Hello guys welcome back to channel अभी गोरा करने वाले स्पाइडरमैन 2 देखते हैं अब क्या होता है इस एपिसोड में सो हेलो so, तो पिछली वीडियो में हमने वल्चर को हराया था मतलब मार मारा था सो नेक्स्ट वीडियो इज कोई गॉड और यहाँ डॉक्टर ऑक्टोपियस हैरी को पकड़ चुके हैं और हैरी भैया ऐसे नहीं पकड़ना पकड़ा गए थे तुम स्पाइडरमैन टू में अलग अलग है ज़रा थोड़ा सा अलग आपको पकड़ा था आपको बाहर गए थे आप वहाँ से गिरे थे सो ये ओ ये डरावनी स्माइल ओ शे सो क्या करना होगा किसको किसको इधर मारना है किसका ये नल्ले लोगों को मारना है यार ऐसे कैसे एपिसोड देते हो तुम हाँ नल्ले लोग हैं मैं बोला था ना नल्ले लोग को नल्ले लोग को स्पाइडरमैन से नहीं मिला देखा यार हेलो बल्ले सो गया वो ऑरेंज आर्मी के ही बंदे हैं हाँ, सब देखा गया तो ऑरेंज आर्मी में ही आते हैं आ जाओ आ जाओ आ जाओ ए तेरी तो तेरी भी तू भी तू भी तू रुक तू तेरे को रुका के मारता हूँ रुक हाँ अब तू खाएगा ए खाया तू आ जाए क्यों तफर सो <laughs> आ एक नंबर एक नंबर चलो नीचे जा रहा पड़ेगा और गाइस देखते देखते हमारा क्या चल रहा है अरे जान भी कैसी है तू मार खाई चल दे तेरे को नहीं मैं छोड़ दिया आ लगेगा नहीं लगेगा नहीं हाँ ये कौन है आप मुझे बताओ कमेंट में इफ आपको पता होगा ये विलन कौन है और मुझे भी इतना याद नहीं आ रहा सो बता रहे यार छोड़ दिया तेरे को हाँ। नहीं रहने तू क्यों तुझे क्यों सबको मारा तेरे को कैसे छोड़ू बना बना गाइज और गाइज एक गुड न्यूज़ हमने मैन थ्री डाउनलोड कर दिया है और देखेंगे अब क्या होता है उसमें क्योंकि अभी इसमें पहले स्पाइडर मैन टू ख़त्म करना पड़ेगा थ्री थोड़ा मैंने देखा ही नहीं अभी तक तू मार खा रही तेरा साथीदार भाग गया तू कैसे है तेरे साथी इधर क्या चल रहा है क्या मालूम ये लोग कैसे चल रहे हैं और गाइस मैं ये बोलना चाहूँगा ये बोलना चाहूँगा कि स्पाइडर मैन टू ये अच्छा गेम था आपको नहीं पता कैसे डाउनलोड करना है तो पी पी एस पी का वीडियो मैं डाल दूंगा ये देखो अभी आ जाएगा फ्लैश हो जाएगा और अपना वो भी डालूंगा पिछला वीडियो सो वो दोनों देख लेना और आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे क्योंकि मुझे भी पता इतना ही एंडिंग है आप बोलोगे सारे सब देख दिया हो सो अभी पाँच सेकेंड या बाद में मैं बोलूँगा बाय बाय ऐसे ऐसे समझ लो क्या बोला मैं सो so, गाइस आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाय बाय फॉर नाउ